تنام بشتى الوسائل منع المهاجرين من عبور الحدود والدخول إلى أراضيها ومن أجل تعزيز حدودها أكثر تعتزم بناء سياج في عدة نقاط حدودية إضافية فيما كشف مصدر أمني عن إرسال تعزيزات إلى المناطق الحدودية وتعتزم اليونان إقامة سياج في ثلاث نقاط إضافية عند الحدود مع تركيا لتعزيز تدابيرها لردع المهاجرين وفق ما أعلن مصدر حكومي وسط تدفق المهاجرين بعد إعلان أنقرة فتح الأبواب أمام توجههم إلى أوروبا وكشف مصدر حكومي أن قرارا اتخذ بإقامة سياج في ثلاث مناطق إضافية موضحا أن الأجزاء الجديدة تقع جنوب المنطقة التي تشهد تدفقا للمهاجرين وأن السياج سيكون بطول 36 كيلومترا وأعلن المسؤول أنه سيتم تعزيز السياج القائم حاليا عند الحدود مع تركيا ومنذ أسبوع يحاول عشرة الآلاف من طالبي اللجوء اختراق الحدود البرية بين تركيا واليونان بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تمنع أحدا محاولة العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي ونقلت فرانس بريس عن مصدر أمني يوناني أن شرطة مكافحة الشغب أرسلت تعزيزات إلى المناطق الحدودية في الأيام الأخيرة وطائرات مسيرة وكلاب بوليسية وسجلت مواجهات بين المهاجرين وقوات الأمن تخللها رشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع وأطلقت تركيا مرارا الغاز المسيل للدموع باتجاه القوات اليونانية في حين اتهمت أثينا الشرطة التركية بمساعدة المهاجرين على اختراق الحدود عبر تزويدهم بتجهيزات لقطع الأسلاك الشائكة ونشرت الحكومة اليونانية في نهاية الأسبوع مشاهد قالت إنها تظهر مضرعة تركية تحاول إزالة السياج وقال المسؤول في الشرطة المحلية إلياس أكيديس إن أجزاء من السياج قد أزيلت بواسطة آلية تركية وقواطع أسلاك ويجري إصلاحها باستمرار وتتهم تركيا حرس الحدود اليوناني باستخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين ما أدى إلى جرح عدد منهم ومقتل خمسة على الأقل وهو ما تنفيه الحكومة اليونانية وتصفه بالأكاذيب وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام تركيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر خفر السواحل بمنع المهاجرين في تركيا من عبور بحر إيجا بسبب ما يتضمنه ذلك من مخاطر وأمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفر السواحل بمنع المهاجرين في تركيا من عبور بحر إيجا ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن جهاز خفر السواحل قوله إنه بأمر من الرئيس لن يعطي أي إذن للمهاجرين بعبور بحر إيجا بسبب ما يتضمنه ذلك من مخاطر وأضاف أن المقاربة المتمثلة بعدم التدخل لمنع المهاجرين من مغادرة تركيا لا تزال معتمدة باستثناء أولئك الذين يريدون المغادرة عبر البحر بسبب المخاطر وأعلن جهاز خفر السواحل الخميس إنقاذ 97 مهاجرا كانوا في خطر متهما اليونان بأنها أفرغت قواربهم الثلاثة من الهواء وتركتهم ينحرفون على شفير الغرق ويحاول ألف المهاجرين عبر الحدود البرية بين تركيا واليونان منذ أن أعلن الرئيس التركي في التاسع والعشرين من فبراير شباط وقف الالتزام باتفاق 2016 الذي ينص على إبقاء المهاجرين في تركيا مقابل الحصول على مساعدة مالية من أوروبا ورسميا تحتاج أنقرة على عدم كفاية هذه المساعدة لمواجهة تكلفة إقامة أربعة ملايين مهاجر ولاجئ معظمهم سوريون منذ سنوات على أراضيها وازدادت أعباء المهاجرين مع هجوم النظام السوري منذ ديسمبر كان الأول على محافظة إدلب آخر معقل للفصائل المعارضة في سوريا ما تسبب بكارثة إنسانية مع نزوح قرابة مليون شخص واقترح الأوروبيون تقديم مساعدة بمبلغ مليار يورو إضافية لأنقرة إلا أن هذه